sin waamu gaafin waliin oolaa gaaf gaafin wal lolaa gaafin wal jaaraa gaafin moola baaraa mira'ee murteessee waa'ee kee itti dhiisee inni kee yoomna dhiise yooman galee ciise waraabessi wal waamee si fudhachuudhaaf yuuse anaanis yooman qatee? natti so afaan baase wayyookaa ana kanaafi. atillee boolla qabda dheessitee jalaa baata hunda fakkaattaa ta'u filannoon of oolchita ani kee maalaa ta'u eessa abbaa lita filannoon qabu anoo garamittan cita jiraachuu koon jibba'oo gaaf hin mira'ee sis balaleeffadhee sirraa sadda bariin of argammoo dhiiga kan kee ta'ee dhaga'uu keen hin waamee waameeqa dhagee sin waamu dhiise anoo atoo hin dhageessu. jecha koo bulee darbuuf lafattiin barruu barruutiif hunda barre irratti sin barreessu hundaa yeroo naa heeku murteef isin geessu gaafa barri darbee galma warra keenya murteef wal geeffanna gaafsan waliin taanee acha dhaabbanna namoo situ yakkaa gaafas wal gaafanna oromummaa jennee gaafsan dhiigan barreeffanna oromummaa jennee dhiigan barreeffanna.